Ok, eh, veloce riassunto del canale. Tre cose maggiori. La cosa numero uno è che abbiamo un server Discord, che probabilmente lo sapete già, ma siamo in pochi, servono più persone. Seconda, ho un nuovo microfono, che non si sentirà nel prossimo video che caricherò, visto che l'ho preso dopo, no, nel senso l'ho preso dopo il microfono, quindi non si sentirà nel prossimo video e terzo, volevo dirvi della scaletta dei prossimi video. Il prossimo video probabilmente sarà la prova a non ridere che ho fatto sul mio canale. Fra, mh, mm, fra due video dovrebbe esserci qualcosa fatto con Pixel. Fra tre video dovrebbe essere un video di Team Fortress 2. Quindi restate ad ascoltare, prima o poi pubblicherò qualcosa. Non sono morto. Detto questo, finito l'aggiornamento veloce, vi, vi ringrazio per aver ascoltato. Adieu.